روح هيك والله ثلاث مرات وقعت فوقنا فوق الولد نحن وبلادنا وحريمنا كلها قتلنا البلد البيوت تقع فوقنا كل هالليل التلج وبلا تبهدلنا اين بهدلين جرينا تقولي حاطط طبوز بوز العادي ما في شيء بطي انا نغطي ابعدهم روح هناك صور هون هيك هيك هيك هاي اجوا أيوة، هذيك المره اشر وقال بده يجيبوا لنا خيمه بعيد هيك بعيد هيك مصور كاش